tibo balowooza nti covid-19 mm. nzige bagenda ah. zibbiramu ate mu uganda omuntu gemutamanyi mm. omuntu eyaleeta ebizibu byonna mu gavumenti ya uganda omuntu eyayingira mu gavumenti mu famiry ya museveni naajoonoona bamwita furanka tumwebaze the most uh, dangerous yeah. person in uganda is franka tumwebas era yenerigamu ajjako program jakemu ah, ah, jaketuugu babwasi era franka tumwebasi yajja dayana mu state house ne bamuleetanakubanga ah, mulamu we ye eh. franka tumwebaza amanye wabeera sente eh. museveni bwabeeranga mwekezayiro yekokolanga fulanka tumwebaze kasajja kabi nnyo kasajja kabi nnyo kayingira mu famiry ya museveni kajonoona ono lwabwogo tayina lwabwogo oyo hmm. gizalugandi naye fulanka tumwebaze ne mwenda hmm. the most dangerous fellows in uganda is fulanka tumwebaza ndi mwenda bebononye famiry ya museveni bebononye eggwanga bebayigiriza obubbi wano obusuma bwonna wafula nka tumwebaza amuteringeyo ate museveni tanatege ah, wulira enyonyi ejja international criminal court is sending a plan here to take 115 people for organ extraction it will not leave entebe airport until government surrenders those people naye watugamba nti abazungu nabo balabika babakolwaomusango ah, ah, ah. baguvaawo nkugambye nti jule bagigobye n'abalamuzi ne babagoba yeregera mubyenemuwabya museveni wegulati the day he, that man irikuruti that man in his government and his family mwenda ni franka tumwebas they are the most deadly people in this country naye oba inako obo bujulizi tamali kakati nkubulya mbamanyi nnyo nkugambye hmm. diana yali dokita wa president hmm. ani yamujjayo franka tumwebas yawasa sister we hmm. younger sister mukazi wa tumwebas is younger sister era bagoba lukwago ne bamugjawo eva since lukwago was removed from the ministry of health ate lukwago mujega nti nzonzije mu health bene basa emitwe bamugjawo ne bamuteeka mu humiliating commission tobinteeka mu ebyo naye njapa kubamba tte ewange tebasobola kulinnyayo amuteringeyo ndi mukwano gwa museveni nali ninyeyoyinza okunzijanoa nti amwande minisita ndi musiru ebyo wange tebikolebwaekyo nakigaana sisolibwa ku kasasiro amanoti kazungu eh, nzunga buzunzi amaayi fanicha tubiro nga bakujja museetawosi bakujja wa ebyo nabigaana naye ekyo kyadvaisa bakiwadde abantu abanenabadde baminisita bannakiwala eh, babawaddewange eh, eh, noleetayo appointment bomu tayimbwa mu mutwe nyamukunalabe president aga nti itis mission nyerere mm, mm, ebyenyerere yabikolanga nti mission butdiyofasihaya nankabirwa osooka kuhayalinga nankabirwa ne bankuba ne banyonoona osooka kukwatabukedde nenkuba nenyonoona bukedde ajja kusasula miliyoni kikumi nkibabuulira kabusenga nekuli byabajja zireeta kakati oyo muku oyo lwabuuko hmm. bwebwaga amaloboozi sigagaastdio oba amaloboozi gago oba sigago tukoleki wastdio nti gago t tebalindabako nevawaka with this people again never in my life mbambazanya bwenti nembazanya oba ozanya bubadi mba nzanya kabadi banabaana bano abagenda ogwa ngaenyonyi ejja tumwebaze enyonyi ejja eya icc organic cases lwaki luli baggalangawo nga tupologulamu zange baziggala lwaki kati babayita buyisi kakati nze mbagamba nti olunaku lwe bajja lukuwaga mu minisitule kuwa pamanisi bwa minisitule ya heresi nebaleeta dayana mm. teri bulwadde bwonna bwetagenda gweyagwanga lino baatunulyanga ministry esinza sente enyingi ya heres naye dokita oyo gweyogerako ye yali omu ku badokita ba purezidenti anti nkubuulidde yagamba purezidenti now i prefer to treat the country tumwebaze olunaku tumwebaze museveni lwalitegeera tumwebaze yanerekako bajjako pologulamu jake mukalenzi gwe bagwa omutwe ogwo bagwase adde mwagijje kuba mube bamwase omutwe the person who has disorganized museveni's family mhm. is tumwebaza franka okizeemu yes era yaleeta diana is related is married to diana's younger sister era mu ministry zonna we bamutadde wonna the boy is very destructive tumwebaze kati mwict akolaanti nkubulire sente meka tebajja wano mwict okutwala erwanda eh. that boy is very dangerous ate mu kcaeakatalekanokande eh, eh, eh. nkubuulire tumwebaze lweyayingira mupresidence office bagoba baladisi bonna uh-huh. abaali bawagira museveniitumwebazeyebyo babireta mu palament nanjoga nti nfuna emitwalo nkaaga naye mubye mufunzizamubye nemufunza mubye nemufunza mubye tumwebaze ajjeko kopologolo amuyekingi njagala ajjako emu bamukube ne woteeri bazooke yantwalebwa pulezidenti ngaamaze okufuna 5 biliyoni nga muwoteeri tebasuzeemu temutya recording zinzi njagala bokalenzikanokakube nkafunami enyonyiyo yazze ne badda mu woganisi ne batta abantu ne batunda woganisi enyonyi egenda kujja wano nga ttaano tegenda kuva ku kisaawe kyentebe basoma amannya ku kizindaalo museveni agenda kunama obuvubuka omulaajabawaayo kumpakaajja bawaayo ku mpaka bujja kutemba ennyonyi kyamaani waabwe aliko kikuba mukono the international criminal court is want 115 people here 62 sergeons bage ennyonyi ejjanga ta balyoke babafuuze yintapo mugenda kulaba abadduka kakati nabawulidde eggulo nga boogera nga mbalaba bazudde golodi maini esinga obunene mu uganda e- eri buyikwe e eh. gyebawadde minisita ono diana mutasingwa ndi nkubuulidde ebuyikwe eh, eh, e waliyo ekirombo ekisinga obunene ekyagolo ekya golodi omuteringeyo ate nzimbambalaba nakatimbalabye kumwakya era babadde basaininze mwenda mbalabye nga bamwasayininga tiwulirize ne bamugamba nti ali ku mikolo gya mutabani we i watched them and i never surrender those machines eh. nobody can ani yabimba who bought these machines ani yabiyina nze mbiyina mbalaba buli lunaku i watched them pakati mbagamba hmm. nti covid-19 bamu kati agenda kufaawo agenda kuvaawo temugenda kuddayo kulaba bafaamu anti bavulidde mm-hmm. bakyega kitimba kyabwe mm-hmm. kati baguze oxygen mm-hmm. how much money have they used to buy oxygen anti uh, where were these people to monitor that we shall need oxygen awo museveni wagwire akabonero namwe omugwire akabonero ti abasajja bano batega ekitimba kyabwe mm. nebategeera nebagaa nti kati sente tuzifuna muki hmm. kati mpota erinnya ebbeeyi echina enuuni nebawamba enyanja naye babawandiika hmm. waliwo naffe betuyina abakuba ebifaananyi olunaku lumu ngaekyenyanja ekyo mujja kubalaba nga babayina mulabe abadduka mulaba society teriyo balabakola kakati oli okutunda enuuni ye nogenda ogamba nti omuntu bwamala okufuna akatale k'ennyama hmm. nalyokanekakuba mbokedde n'olugongogongo lwako mbw abakenjayi gye bateekamu faludon omukenjayi gyateeka ty ennyama nagiteekamu faludon mbwebeera tegwako nansowere anti kyenkubuulira erozi nga kirozi eh, eh, kubanga waliwo nanyini nsi yatwala amata yatwala enyama yatwala gundi enuuni yatwala ki nibabufuura abasiru tuzinabalema omwani mala kutta munne wisha nevato oyo omuvubuka alowooza nnyo nti ndi musajja mwangu nze ndi mwangu mukaleeta akatabo kange mbasomere tikunsumuka buli ne muggulu kuba kati mwenda alikodinga kozza ogambye nti akatabo ako bakayita batya how how mafias control the state okay. yes mwekali kakiragala kaliko kadaga kaliko gundi kaliko kadaga kale oba tebakaleese nja kwogera omukukunav kakati nkugamba eh. nti ebya covid 19 mm okuva lwe bakugambye kubanga abasajja bano bwe bakola hmm. they think that we are fools one we must have a monitoring team a permanent one to monitor covid-19 uh-uh. eyonfu ate mwanange kambabuulire hmm. akakiiko ka president akaali hmm. kakuliwa katongole emmanuel mm. kakunganya sente nekagula emotoka bibiri muatano mu toyota wali okiwuliddeko asizini ah, ezajja eh. ah, ah, zino tebazogerako nobody in ministry of health is talking about these vehicles eh, akakiiko anti bakola bwe bati bakagattanga kalolo okulutu yaada bulinga eh. kubanga kambabulira ba basajja bagezi nti akakiiko ka museveni museveni's initiative mm. cannot be audited by the auditor general mm. any money that has not gone through parliament yes mm. kakati akakiiko ka museveni ako akakatongole aka mm. tetumanyi how it rekavaawo mm. but i have evidence that they went to toyota company limited uganda both vehicles at a concessional price mm. ziriruddawo where are these vehicles ziri ziveeko zajja physicalykakati abasajja bano bakimanyi mm. nti enzige mm. bazibbiramu mm-hmm. barefugees bababbiramu kakati bwebatuuka ku covid-19 ne bamubbiramu ate mmwe mbasaasira nnyo because you accept to be humiliated let me tell you pasayiga yagamba nti tekaliiyo eh, kayinza tya okutta abantu bwe kati hmm. bamukwata ne bamusiba yafiira kitalya nagenda omweyimirira omulamuzi n'agaana ne batuma kiwanda gavumenti e, e, ekutta eyiga n'afiira ekira nemutaba kiwanda kumwasa mutwe ewange bayinza okulinnyayo kanisa ndi representative ewange netabattirayo How, what type of contradiction is this? Because mm. Yiga, a pastor, was denied bail. Mm. Nafira mukomera, encha. Mutabani wa Yiga, musabini ya mwangi, muri nyongo, yon tuba kubani tuba tirawo. Me come from a rich family, we don't want your mabubu. Tuba kubani tuba tirawo. Tetuina monitoring team. Echa okubizi, nolaba chivumbi. Mwanga. Bamu wa iriza. kagole kivumbi eh, nti kivumbi odita jeno nafulumya ripoti nti kagole kivumbi aguze toyire yabukadde nafe nkyali muleta ekiwande ewaffe eh, tubatira tamanyita kulinnyayo ewaffeamfulumerikifamiry eh, tubabati twagala mabugo gamu kaitukwatyekaho kaniyo explain the two hmm. yefu kivumbi was hard working man who computes these alarming figures mm. bo benyine hey. Eh. but the public does not ask them mm. nti do these people kubanga a tourist can plant a bomb wenna ne mufa mm. but covid-19 e, e, e, abantu bamufuna bufuni mm. where was the ministry of health mm. to hmm. alert government nti mm akawuka katulidde nnyo baali baagala gavumenti yeewola 3.5 trillion mm -hmm. ngaokuzirya balina kuteekawo totoloko dawun mm. era ngenda bbaku bakatambi gwe gwe gwe mulenzi gwe mulenzi gwe mpozi ngonzisi ngenda bak ba obutambi bwemwabaddemu nga mwewerera nabbanja nti nabbanja musiru nabbanja mwina ah, it is not politics eh, it is manuvaly kambakbe kambakbe bavubukammwe akakundi kababbyabo bamafiya abajinga ebintu bino nebatubonyabonya nga bagamba nabbanja nti tasobola ah, bagambye nti emmere tujja gireeta nambulensi tujja zireeta uh-huh. n'ebisaawo byonna paputi kubanga tulina okufuna abantu bangi betuteekayo ate nga mobile money ate kati emmereagendaaba obutambi mufulirizo mwenda yuwa hearing me enda baba obutambi mufulirizo mufulirizo ajja kuddayo egaana ati mugenda kunkolaki kirimya ndisi ejogulyo mulaba ebizimbe ebikwata naffe twabategekera dda lemulitegeera nti basajja mwe twabaitegekera dda ebizimbe ebikwata omuliro mukibuga mulabe mudduka gwe balikwatire mukibuga talifulumamu ensebakoyi kakati nkuga nti covid 19 bo bwe bakwata ekintu balinga bavubi tebajja mulambo mu nyanja abavubi omulambo bakuga nti kati empuko zikufuyidde eri thats waye muganda hmm. omukazi omuganda bamuleeta najja mugomesi mhm. nalaga enyanja amabeere mhm. nti jajja mukasampeereza omuzukulu akoleki kubanga abavubi tebagala kutamulambo mhm. kati nabano bamafiya ba museveni bo buli kati covid gwebakutte ti covid fetujja kujjanga tujinga efigaazi era baali balowooza nti musendero yagenda okusikira nakyobe babbe era bakubanga sitole zaabwe nti nakyoba eminisita nga baagala musenera jasikire nakyoba ebabbe kagurupu kekamu era musenero olwazze ngenda bakubira meetingi zonna nzekube tamala emirundi ofiisi mubakuba ate mugenda mutiyo omuntu omubalenzi mmwe babakubebanga n'ekirombe kya golodi kibaleme okutwala kakati bana abasajja bwemwe naaba temubawemukidde hmm. nti they are the controllers of the figures alarming figures mm-hmm. be bataleta oxygen abantu baffe mm. kati who has benefited from this ani asupplyinza oxygen mu ggwanga muno gwe mutubuulire kampuni kyemuleese gutubuulire kuba bakuriyetinze mm. they have created eh, eh, eh, an atmosphere era buli agenda mu ddwaliro ajja kufa nze sigendayo genda muintensive kaunit yaabwe nkubaolidde kasitogera mudwaliro oli mufu kuba baagala nnyo abafu abanakola publicity enseeka museveni bamuteeke ku bunkenke era tamale nabadde neebuuza lwaki eh. figures mutufulumiza eh. zabafudde bokka abawonyezaofi anti kyenkubuulira nti bakusasira bazze kati ekyo kirabika gulupu ndala Hmm. kakati eyo kulupu yaba akusasa yegala ekugambe tewaliwo emmeeri gyolina okulya naye nga suba kampuni gundi yegikola kakati bano bazanyira mu covid hmm. nze sigana ntaliyo covid gyali thats why me nakwata kano eh, the only way of mm. denying these people money mm. is to ensure that you don't follow sick yeah. akawuka kano bano bakakolamu sente mm. nti hmm. don't you feel ashamed that the ugandan government and the revolution code mseven find itself without uh, uh, oxygen when you have a company called oxygen and you go to kenya mm. nti can you say nti gwe eh, eh, sipiika wammwe mu parliament eyisa sente ali kenya because mm. you can only go to kenya Kenya sa America. You should feel embarrassed. So Kolinde, uh, speaker number satuwe guamu. Yes, nga parliament ya ino kuhisa sente ya isa sente. Nedek, abe Kenya mungana afe. Abe Kenya batuyambe. Uh, ah, ah, yes, Kenyan is, the Kenyan government should not allow these people who have influence to change things in Uganda to get to, to be served in Kenya. No, mungani, mutuyambe, uguru watuyambe. Mungani. wulu tuyambe bulokozeya kubanga sipiika aisa ses <laughs> ezogenda mwereeguni nalemerera ofunaedwalikwata eh, engalabi yesejjembe ye nagitwala e kenya no mutuyambe mumaka mwemubanga omusajja atulugunya nnyo mukazi werwamwenge ngaatamidde abakazi bokukyala abatunda omwenge batulakanibagaa nti mugumumme kenya etuyambe tekkirizawo muntu wawano waamaanyi kugenda waabwe what's the difference between kenya and uganda weare equal partners in the east african community mm. why should the speaker of parliament go to kenya tibebamala okwonona nga badduka musabira katonda aleme kudda kuki nedda kenya etuyambe n'abazungu batuyambe kambabuulire waliwo stole ennungi mm. abagundi najibula Mhm. negibula yali pulezidenti wa afghanistan mm. naleeta abarasia emitwalo kumi netaano mm. nga balwanisa abataliban mhm. nebabakuba abataliban nebakuba abarasia mm. mitwalo kumi netaano mhm. kati najibula agenda okutegeera nga abatalibani bayingira ekibuga ekikulu kabu wekukwata emotoka addukireku airport abasirikale be bamukwata nebamukomyawo nayingira ekitebe kya russia bamugamba gulwaki odduka kati mm. you created this trouble mm. why do you learn away from the problem omwana tebamusumulula nappi omwana tebamusumulula mm. pampa eh. abasajja bano abalidde sente abajoza ensi bo ne balowooza nti bo bajja kukulyetinga nga trouble wano badduke nedda kenya egana okuwa kenya etuyambe ne bungereza nawa ng'abanene bano abava wano bakomebwo baffe nga najibula bwe bamujja ku gundi kwembasa y'abalasha ekabu e, e, ne bamuwanika kalabba ye najibula yali addukiraki you had all the problems abasajja abamerika babuuza abajasi ba kenya you eat the same food like ugandan soldiers why are you not brave nti uh-huh. training mm. to ideology mm -hmm. we are peacekeepers mm. of america batraining the kenya ejeria mine they were even considering a kenyan army to go in eastern congo they have been deployed in gundi baba boza mm. what wh why should a kenyan minister a kenyan government fight covid ne babeera nga balina n'okusigeri hmm? abundant oxygen let me tell you embarrassing things kenya by the time covid struck mm. covid 19 kenya had stocked masks i don't know for what oba zaza terrorism eh. tebatega bomu muyitamu oba biki but kenya had stocked millions of uh, eh, uh, eh, gund kakati when covid 19 struck china Mhm. they mm -hmm. came and bought masks from Kenya. Abachaba ah, China. Abachina masks was going to Kenya. Kenya had a stock. Mm. They had those masks in Zikola. Mm. In a case of Obama Kanga, but those was going to terrorism. Hmm. Gabola went to condom season. It that was it under Durex. Mumiaka Jenka condom Zario. Is the name? Was it under Durex? Mm -hmm. Mhm. nga basajja benze bazambala nga bazita dulex mm. kondo muzavuga ben mene but bazitanga dulex mm. so it means that weare part of the gond contraceptives policy kakati ne kenya kenya had millions mm. of gond masks anti kira nkugambye nti lowooza bazireza olwa terorism mm. tibwoba ozambadde nga bateze ebomu omukka guno gubeera gundi polluted china came and bought mm. ezaali mu stoa ya kenya mm. yes nekakasinga obuuza nti olwaleeroneiros ebyagi bya hmm. gavumenti abaitale babituzimbira bano babitunda ah. the siros were solod mm-hmm. amin hmm. yayina ejjinja hmm. nga tuyina amafuta agali mu stowa ga myezi mukaaga eya disaster preparedness erina ki to prepare what does it mean naye nibamuleeta nibalayira nalayira nengalabiye minister of disaster preparednessatkakakubozeletmitel e <laughs> you kyoba eh. olaba nti fire brigade hmm. akatale kakwata omuliro ngaeraba mhm. why nti tulina bwetuyita bohydrant mm. abazungu babulekawo mm. ti fire brigade bwejja okuzikiza omuliro mu kibuga mm. emmotoka yaayo eyina weesimba mu kantu kali akawoota mwabuzimbako kamanda wa fire brigade mu kampala first time egyo yali sosa okukola is to locate hydrant buli luddawa Eh. kyobalaba nti ah, bavuga nebaddayo nebaddayo mm. nedda ekibuga kino baali bakipulaninga abazungu mm. waliwo specific gundi hydrant mm. the first thing the manager the boss of fire brigade would do kugenda ngaga nti owayi muwino wano ti muwino mwalibandemu tank ey'amaanyi mwalibandemu hydrant eyaki ey'amaanyi a fire brigade man mm. nedda atuula muntebe nengola byo nesejjembe ekyobulaba nti bweobuuza abatakisi nobabuuza nti lwaki emotoka za fire brigade muzigaana okuta nti muzeeyi bakulimba hmm. tebatwala mazzi bagenda bakutunda amazzi gabasomero eh. is no fire eh. bweobuuza abatakisi nobabuuza why do you stop why don't you give away to ambulances ti muzeeyi katukubulire bazipangisa abamu bazikoleramu ne roogi Eh, yes loogi batya e eh, ateeka mumalaaya ah. ye kakati wano waliwo omusajja mugagga bwaba agenda okulyawo ewekyemisana kabanga lya polisi egendekeryalinga ekkubo this is how you have degenerated you have degenerated to this level you have degenerated to this level nti corruption alidde institution zonna nazikolaki hmm. nti oyo gundi lulume Eh, yagamba nti twabadde tugenda netusanga omukazi azaala twaguze kaveera you are stupid a medical doctor totambula na bandages you would say nti banaye tulabye emmotoka yeetomedde tuleera neggwawo naye bwe tubadde tugikebera tusanzeemuki bandages this belongs to a medical doctor mm. waliwo omusajja mungereza yagenda bamusanga e paris bwe bakiyita paris ngaagudde ku kkubo ku registration mhm. omanye poliisi okuzuula nti wagwanga ki bakebera sole yangato sole yangato yes kwebategeerera eggwanga omuntu lyaba anti e, e, omungereza tasobola kugula kintu kya bufalansa eh, kasita eh, bakebera eh. nga sole yengato y'omusajja ono agudde ku registration hmm. nga made in england they hmm. said if you find a fr uh, this not a frenchman mm. a frenchman tasobola kugula kyo kyobulaba nti abangereza baleeta champagn agoba emizimu ewaabwe abafalansa ne bamuyiwa buyiyi anti bo ebungeza yagobanga mizimu batta omusajja nga bye sente za queen eh. kakati abasajja ku mbaga ne babayira champagne omuzimu guleme batta kati because champagne was very important in britain hmm. abafalansa bo ne bagamba ntukole ki abafalansa n'abangereza beejerega he took a french leave nti omufalansa tasiibula kakati ate nomufalansa nagamba the pronunciation of an english word mm. is a hundred miles away from his meaning cd co diplomatic diplomatic co oyo mungereza oli yagambage cd co diplomatic ate onayogera kirala naye abasajja bali ba investigators hmm. kasa bazuula omusajja kulera station bakebera sole yangato made in england nebategeera oyo si mufalansa Mm. this nebagenda mu immigration nebanoonya omugezi eyayingidde mm. this is what countries do kakati gwesooka olabe mm. buli olaba omusajja omuzungu ng'ayambadde esaati ey'emikono emimpi n'agisibirako ettaayi thats an american oyo si mungereza oyo mumerica omumerica omungereza tasibira taayi ku mm-hmm. saati ya mikono mimpi omuirani hmm. akuba esuuti tayambala tayi tayi abamerika hmm. kakati ffe tutegeera nekitegeera ntukitegeera hmm. nti mwe kyebakoze obubi abasajja bano babazanyira ku bwongo empapula zaabwe era kati okisigeni amaze okuyingirawo avudde kenya kakati njagala wankubuulire oba okisigeni avudde kenya najja eyo kulaisisi bagiyiseemu emmotoka nabagamba nti buli ddwaliro lyonna lina kampuni eya funo mm. etambuza emirambo mm. era emotoka ezitambuza emirambo zaabwe era abakofini babakoledde mm. abacovid mm. omulambo bebakuziika sente meka nze waliwo abazza ewange mm -hmm. mugenda okuleeta bino ebya covid-19 okujja hmm. nga nayingiriza kamunye kumi zino zidroni enene yes kati abantu bazza ewange nga bagala kukola kampuni ya funo nze mbazika emotoka zange i refused mm. kati buli omu yenna ategedde kakati if it is a business mm. ngaokutwala omulambo is a business mm. nga tumwebaze yalina business nga mulamu we dayana yalina business nga kana akakazi akawuguugu kakenji yagenda wapulezidenti nampabira nemubatulirayo kakati kankubuuze ababba eddagala aba tekirabako museveni yali agenda okwogera mm. ntv neri aga eddagala libabbye yes ne mufamasi endala mm. wat punishment is meted out kwabbye eddagala eddagala lino at this time eddagala lino oli alibbye bamukolaki era balibbawa tamalenga tuwumbawumba yes ate kakati bano abali ewako olowooza kiri sustainable zino sente zinabatuukaekyo nakyokankibabuli nze ndi musanyufu nnyo nti museveni emmere emulemye lwa nsonga uh-huh. nti bajja akawunga ewaponye ne bakateekamu ettaka teyabakwata hmm. bamunju bakugaye nti yateeka uh, ettaka mu kawunga uh-huh. yali bobi waini ako kamwenda kagenda mu bank of uganda nekavayo 5 billion uh-huh. bakakwata mm -hmm Mhm. bakwata ono omukazi guwaatudde mm. ababbi bonna eh, ti abakwata museveni mm. kakati tode mm. ekyo tayinza kiddamu museveni akwata biriyoni nazibawa bagende mu naitiro bagule eki eh, masas nebamufera nebamusuma katonda natuyamba awo nebamusoma kati munyiivu nnyo tayinza biddamu kakati nze mbagamba tode pulezidenti olwayogedde nti oyo nabbanja ngenda muteerako akatambi nga bamupangira nabbanja mm. bagenda nakufunayo omusajja agamba munabbanja yali amufumbiddwa naleka ngaamukudde ngenda kukabakubira e ngenda kubakubira akatambi k'abasuma nga batudde kakati nkugamba mm. nti pulezidenti museveni olwamaze okugamba ti mm. sente ekyo nno lumumba yekireese kubanga sente za lumumba munrm mm. zibadde zigenda butereevu kuki eh, era kyekyamugobyayo abadde hmm.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 basigalawo kite put that second point gwe. head is masiloro in government yes gwe, security gwe, gwe head is masiloro gwe otugambye nti bwe bagezaako mu katumba amalaekyabadde katumba amalayawonye mm. abaganda bakugamba mm. nti wafiire omuzira tewaba nsiitaano ekyawonyeza katumba wamala nsiitaano nyoka yirima yafiirawa kwatebe kanyonyi eyakwata kugundi ya koni bwati kazini mwalai yambe sento mutwe ito joko yafirawa mvumu mm, nyonyi ngataku biena sasi awafiru savimbi ya gamba wasikari bibo nanti mumugende nasikala u nomusawu mkazi omulogo nga bega danga webamu kuatira savimbi ya sala kaa nga inani bisawi bie nyonyi ya fatia shallow grave ngambwa omuganda akuga nti wafiirwa omuzira mm.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 who cannot be named strikes again red pepper yakubye eggulu woze katumba wala lord into a trap eh, novision yagambye nti mm, omuku omuntu yakwatiddwa waliwo yakwatiddwa eh. yakubidde mukwano gwa katumba amala eh. namuganti mugambe taita mukube eryo hey. Eh. ngoli bwana akubira semakula hey. Eh. naganti gamba mirundi hey. Eh. bwabave wazano hey. lwalero taita mukubo lino hey. aite walala hey. nebaje bakulira masasa samoya yes. kakakati ebene bije ebiri nandi kumkubolire mm. take over the case immediately stop speculation bwe bazze babakola ne bagambye nti mubukedde ne mu red paper and of late nbs mm.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 Yari ya chuwembe. Ah, Ati, uh ah, -uh. Ah. Waloko defense is inside. Ya mkubati ama sasi. Ya kaisa mkiti ndo uze. anti emotoka ya kagolo waliyo jirabiyeko bukede jiyagamba kagolo jiyatomira nga emotoka ya kagolo jiyatomira waliyo jirabiyeko hiyo ni chikachi ipsa muharia nkubuli sima nyinzi alina lingirabiyeko echo kubeze walaba kukumulambu kwa kagolo we kukude kubanga public ya uganda titia amasasu uruzikira nga bajyo who, who responded umulambu kwa kagolo bagusangawa wa waliokula bikonga nga bakutwala mu mochale waliokula bikonga pakujayo bakugjayo e, motoka ya katumba wamala wagirabye eya mm.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 Was Kawesa killed by a hundred people? There is somebody who is doing this. Umayiru wa chaba tabulike vikumi vinaba avata. Abatabulike vikumi vinaba ata police ni basana nimbu waza police. E chaba taisochi mani? Lawyer wabu yali smart. One, yaba janga ke mituwale itano itano.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 yes what does it mean kitegeeza dpp's office baloya bamu deconive naye emyaka asatu gisetamale mirundi and nkugambye ti hmm. let me tell you avu bine nze lwaki oloza mbiteekamu nnyo amaanyi amwe tageti era nze nawandiisa ekitabo kyange if i die who takes responsibility naye kuba ebyabukedde byonna ne red paper nezerowinga ku muntu uwaandise kitabu mbii mbi mbamanyi ababu kedabu kankubulize bubari bagendo kunzita the first time ababu kedo kulonda bwekugwa bateka wo debate kubuke de tv tamale mirundi ye yavuddeko ababaka babu ganda okugwa mu buganda ndi wanupu by but tuchita inoculation theory Mm. You inoculate the public before. Tuina inoculation, tuina pre-dimission. Pre-dimission ni kita geza. Nti, eliye vikiru. bano bamadinga watermedia prepares bebabibawabukedde nbs of late ne red paper balina omuntu abawa anti criminal bacriminals bali hi bacriminal bamanyi media they know how to manipulate the media nti kankubuulire bwebatta mukakiyenji muka the first story Robin, Robin the first story indicated that the man wanted a laptop oh oh oh what the international smanyani hmm.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 tusobola okuchusa anti mbanga tulina abapayiringa mbagan. failure kufailure kufailure nti akalwa lisu sinna kashomako mm. but the way i read the read the paper bukende was playing with bullets hmm. kubanga mm. katumba yalunze bisosonkole era nayangu wa mangu wa bukende bisosonkole bya mundu ki kubanga nabana abakuuma katumba wamala mm. naba tebayina zizi naye gwe kulubya gwodumire wakatumba omala otegeere nabano baziina bayina smg bayina ak ali an expert according tsources tsources these are mafias kwatrying to uh, anti kyenkubuulisoces baba byabo from mawulire tukimanyi according to diplomatic sources lugambo Mm, I think of a mafia yes. resources. So. If this committee is, I tell them, Babuliza, and people respect me bali basatule kitungu lugambo avumye sale sale agenda muku wata wapi elecho mbade ngendo kuda kwa wali sale anga mi zi mm. time kwa kakati ndawa kusosho media at, at night urutalu nuru waze wa sale mulu wanagano kwa wala basi simane jimina achikomia they are stupid why sale anga mi we talked mm. and when we talked we agreed wezisale if they don't know sale told me lwaki akubira anti nabagamba mm. ti abayimbi bano bagenda baleetera obuzibu tebuyinza kusiriwala ne bulwanira sente tebatuwadde biliyoni e mmeka kano kali kofiira kandi bakolaki you can incite the amateur right so what's the problem you can incite mm.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 bandi yomu jiwa hata ame, ame bandi tiba ee hey. bajiwa ya kufazinu ame bandi ati ya bayi imbi ati hey. Eh. sali tuku iti hmm gundi Mm, very, si very serious. Sir. Yes, because mm. we have known each other from the bush.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 sale akawunti yagibulokinze dda I'm more informed than them. Mm. Yes. I didn't study, unlike you, the political opportunists, the bootleakers, I also studied in 1984. Hmm. Salina Mulaba China Muina. A rubber bag and Tulose Salim Sale, Jabamita Kans about Keru, Barose Salim Sale, Nagenda Yeromus I'm a junior man. I'm very junior. Yeah. ee hey. mm. ni nkuma ni nkuma mauli nti salimu salechi fachikanyi muhanga na njoli lawo muhanga kiyo ee eh, ilaba daily nation bakuwa mtuwe nti ede eh, emuno eh, reporter kirei muzitu hafu sini emani kodi salimu salimu salenga alabwa mwese kupa mwita nga rufunga kuyadumi la mobile mm. brigade rufunga chitegeza kufa yes mm. ya ntumako negundi ya ntumako wichi yantumako esikulu egundi e, e, eza cameras nga mukyazikozesa exposers nangamba nti genda ozigule hmm. ozitwale eruwere mumaduuka aliwo omusajja bamuyita kalagala ayirokutifo kalagala nali mulabyeko mulabako teyaliyo testing me hmm. omulenzi ono ava atya ekampala najja eno oba atuketta atenga ni muhanga naye alo muhanga yangamba gwalabye ku salegwe salomu mumanyi ndamwabi gwandika olabye twayina maneja nga musajja mukadde yakanganire wa paulo muhanga naye nga story ya sole gyempandisa egamba tusale ekifo akiganye mm.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 nkuteeke ku ttaka lesuuvumamangeabantu bakumanyira eh, kivuma nkigali mukitemyonakivuma nkikubira eddala ekyo temulina kantu nakamukyasomawa kubanga social media ekulaga what is the following you have and what I have. I draw for even the newspapers. atuliza esawa eri emu emukyagala agonda kolwaliro katukolewe tukomawo tulina omukukula butamala emirundi ku impact fm ne ku drup tv omwezi mulamba bwetwetukomba era nga wowulirira bino kombat mansi egenda bukwakwali ku victory church mu ndeeva omwezi mulamba beddu okujjuddwa okusaba n'okusabirwa anti buli ku makya saawa satu emiryango gy'ekkanisa giba giguddwawo kusaba olwonna ku saawa musanvu ne tufuna omubuulizi asooka paka saawa munana n'ekitundu ate ku saawa munana n'ekitundu paka ku saawa kkumi omwezi mulamba bweddu eddu kombat kati nkutuma genda ogambe omulawe wo nti oba wepankira katonda ne musisinkana mu kombati n'akwambalira omenyeka menyeka bumenyesi menyesi omwezikulo gonna ogw'omukaaga mulandirira beddu nga tukuba tufofoggaza obwakabaka bw'omulabe setaani jangu osabe jangu osabibwe jangu olumbe jangu owambe